失ってた日常で過ごしてた快楽の地欲望の中巻かれながらいつか巡り来る新しい世界を待って 黒い雨に打たれその全てを飲み込めは嘆いてたいつか描いたはずの未来を思い出してその真ん中にいる自分さえ気づかずに寝転んで き寄せた二人の思い出は過ぎ去った優しい風の 明日の地中いつだって夢中で笑って寄り添い喜び愛とも過ごし愛数えた月日駄が消えた愛語り合った未来全てがライフ二人のために話し合ったこと一つ一つがかけがえのない日々ここに置いて歩き出す